非常自信，我们的工作，来把我们的电厂。 大量的课程都在上面嘛，啊，所以呃也有人把木木头来当成木头来用，虽然它不风情，不过它的确是有一个呃架构，啊，它可以符合云端呃软一体的结结构这样子，这是背后端。那前端对使用者来讲是有什么功能？那就是适应呃各式各样的大小屏幕，啊，我们称作这种。 R W responsive web web design 自适应的网页设计，所以你用手机看呢，你会看到的讯息跟呃这个桌机上看到的完全一样，只是它排版就呃排的比较啊差，你就一直画这样，但是所有的讯息都在这样子，啊不像不像呃比较早一点的，比较这这版呃我们现行版本，因为进去就是手机。 看到那个画面就是那么小，啊，就是跟桌机一样，版面一样，所以你要用手指去放大、放大、放大，啊，点选一样，所以用在这种小屏幕上、用触控屏幕上的话，就用起来比较不方便，这是最对使用者最大的最大的呃操作上的差异。那当然，第三个差异就是我们今天请我们资中汪爱华。 帮我们介绍，呃，这个 m o 木头新版的功能跟旧版木有什么差异这样子，啊，那呃呃，耀华呢，他本身在 m o 木头上也花了蛮多时间，那写了一本书，啊，那过去从我们从 Blackboard 从 o d 木头的就。 的时候，一直在使用这个数位平台，另外一个是新进老师。那新进老师跟这个呃教学助理几乎分不出来，因为都很年轻哈。那所以我今天讲的重点呢，在于说，因为之前我们老师使用的非常好，也很爱用。那我就就之前的版本，怎么样跟这个现在的版本来做一个对比的说明啊？为什么我要这样说明？ 虽然是 m o o d 我们原来是 m o o d 一点九版，现在是二点八版，好，那个一个是点几，点几都是它不断的在更新子。一点九版跟二点八版，其实它的写的程式是完全不同，它只有一个相同的叫做 m o o d m o o d l e 这个。那所以它刚才我们主任也介绍过，就说它也是因应了现在的时代的行动。 行动使用的一个需求，所以它是改变了整个的架构好，那这样的架构势必是要呃，大家要用新的软件，为什么？因为浏览器也在更新啊，然后很多软件也在相对的更新啊。还有就是你们的呃电脑、手机、行动装置都大家都人手一个手机，你就会希望能够在任何时候都可以上传教材，或者学生可以呃做学习啊。 那我我先从这个整个它这两个架构，这一点九版跟二点八版架构上来先做一个说明哈，让大家有一个概念，我们再来做呃操作。这个啊，数位化的世界啊，就是不会骗人，好，包括这这个男老师，我跟你讲，那个电脑上面只要是女生的照片都不要相信啊。 现在的手机，尤其现在手机那个编辑的效果比那个电脑好，真的是强太多了。不要每编照出来我就哇，都差二十多。所以，所以我为什么要自己来？就是我的主任说我是很资深，你们没有看到会不相信。看那个照片，一点都不资深的样子，对不对？好，我讲一下这个我们的呃一点九版。 一减九百的那个架构呢，它是以课程为主，好，所以呢，老师，我们那时候就推广老师说，你你进到学校来，你就要申请，你要使用 Moodle，这边家人看到吗？好，你要使用 Moodle，所以你就开课，每一个课程它就会给你一个空间，这样对吗？啊？ 是哈，中小学老师他教国文就教国文，教数学就教数学。大学老师不是哦，哪一个老师不是一个领域？他要开四门、好多门，在同一个领域，他可以开不同的课。比如说国文啊，他可能要开这个诗词，他要开国文一，开国学导论，这是在他同一个领域，可是有不同面向的课程，这是第一种。第二种就是同样的课程，他开在不同的学院、不同的班级。 好，那我们就以博文来讲，博文一他可能开在理学院，他可能开在教育学院，他可能开文学院这样子。那好，那老师现在开的课是博文一，他在教育学院，他在理学院，开在文学院。那你申请了三门课，你的教材。 你的教材不是三种，你的教材是一种，所以那时候我们就教老师说，你老师你有个方法，你不要把教材，假如说你这这一篇教材，你放在这个课程，放这个，放这个的，就是一种重复。那当你教材要改的时候，要改一次，改两次，改三次，对吗？哈，所以我们原来的一点九版的时候，我们就有推出一个原课程。 我们推出一个原课程的架构，那就叫做两层架构、副主架构、两层架构。那两层架构你的用法呢，就是你可以把你的教材放在这。里。那教学活动呢，你教理学院学生国文，跟教文学院学生国文，它的先辈知识是不一样的，所以你的教学活动可能快慢会不同。啊，有有有些基本的课程。 可能在理学院要教久一点，在文学院会教快一点，所以你的教学活动放哪里？什么叫教学活动？比如说讨论区啊、作业呀这种啊。教学活动是放在放在这个课程里面，教材是放在这个里面。那么你可以叫同学们去这里看教材啊，在这里教学活动。这个是我们一点九版那时候推出来的一个方式。还有呢，就是你其实可以利用数位学习平台做到。 你在教室里面没有办法做到是，比如说跨班级的一个交流，跨学年的一个交流。那个同学在教室里面，他只有跟他那个班级选修的学生做一个知识上的一个呃互互相交流。可是，在数位平台就可以打破这样子的一个框架，教室框架。你在这里放一个论坛。 那么可能理学院的学生、文学院学生或者大一的学生或大二学生这样，他就在这里可以产生一个不同年级、不同班级的一个互相交流。有时候学生的创意就是在这个上面观摩、交流产生的啊。所以这是原课程的方式。那现在呢？二点二点八版呢？ 也可以摆档案，又来上课，老师就摆档案，对不对？因为他不晓得啊，他就把这档案再放这样，那就跟这样子一样是重复的，而且你要改三遍。那如果你是这样子放的话，你今天只要改这个地方，这边通通会改。你下个年度又开了同样的课，你下个年度的课程就可以复制，对不对？记得哦，不要覆盖。 有的老师，他他他不晓得，他就觉得说，呃，我现在是九九一开的课，我一百年一第一学期我就要工程师把这课程覆盖掉，变成改名字一百零一，不要这样做。为什么？我们的课开出来，我们的服务就是课开出来，教务处的选课名单就给你。所以你的课程里面有什么？有你要将要上课的教材之外，是那一班休课学生。 然后这一学期就开始了这个修课学生跟你的学习的一个历程，啊，你出的作业他们在上面讲作业，你出的讨论区他们在上面讨论。那么你到了下个学年又开同样的课的时候，你可以把这个课程里面的教材再再复制一个，然后欢迎另外的新的修课学生进来，产生新的教学活动，对吗？ 那所以旧的课程，历史课程我们会放在那里，因为那个学习的历程，你不知道什么时候会要查，不是要追查，因为，呃，在学习的过程当中，也也许有些有些呃，比如说学生说，哦，我有交作业给老师啊，老师没有收到啊，我曾经有考试啊，考试老师呃没有看到啊，啊，类似这样的，或者老师对于这个学生想说，哎，他上去年修我的课到底是？ 嗯，他曾经交这个作业是不是重复交了？类似这样子，那老师都可以回到那个课程去，去再去呃查。所以我们就用用建议老师用再转一个一个课程。好，那这样子的话，你的教材是跟着你的人在在在控管，所以你你你换了一个学年，你复制过来的是那个连接。 几乎不要再做任何事，因为你的教材在跟动，这边就已经在跟动。好，这个就是一个云端的很方便的事情。可是我又想到，在我们师大这样推，会有一个不方便的地方，会有一个老师要改变观念的地方，就是我们在一开始推推平台的时候，大部分学校都会很支持老师，然后给老师经费，然后请教学助，理。好。 很多老师在刚开始使用数业平台的时，候，都是教学助理在帮忙放教材，好对吗？放教材，所以那个教材在哪里？在课程的时候是没有问题。教学助理是把老师的教材放在课程。教学助理流动率非常高啊！这学期是张三当教学助理，下学年是李四当教学助理，那教学助理就来放，老师没有事嘛？好，可是这个时候。 假设这一份教教学教材，你还是要希望是教学主方。你这学期是给了张三，那张三要放哪里？张三就只能放课程里，要不然就是放在张三的空间做连接。那张三会毕业啊？张张三会换掉啊？换到李四的时候，是不是就李四的？好，所以这个方式其实是适合老师自己来。 管理你的教材，来更新你的教材就会非常好用。那现在推出，其实呃，大概早一两年，那个陈柏里主任在做我们中心主任的时候，他就有问过我说，为什么不推二点零？你看现在新版出来了。那那时候我就跟那个我们主任讲说，软体层一直出的很快，可是我们如果在线上使用的工具，其实稳定是最重要。 老师习惯用的什么，然后用的很好，就不要太快的去转变。那我们现在学校老师，大概有八成老师都有在用，虽然有些不是亲自用，可是至少他有 <coughs> 有接受这样子的教学。那我觉得现在来转换是一个很好的时机，而且我们并没有把一点八直接关闭，所以老师在这个学习随时都可以上来，来来适应，来测试，好。 然后在这个我们开放二点八版的这个平台的时候，你来你来放你的你放你的软体，放你的教材，那你没有办法放完的，你可以部分交给 TA，慢慢的把你的教材做一个转换，好，这样子我觉得是一个是一个很好的时机。好，那这个这个就是概念上的。那我现在就就来介绍说，那你你要做什么？呃，就是你。 要申请这个二点八版的时候，你要怎么怎么样申请？我我再说一遍，就是不影响你现行作业。好，你们现在一点九版照样开课，可是你可以不要急着把所有课都改到二点二点八版来，你可以找一一门课，或者你一点九版有开的课也没有关系，你就拿一门过来，在二点九版来试，嗯，二点八版来试。 呃，学校跟办跟老师讲说怎么进到我们的呃新新版。我觉得你要坐字哎，你要坐过来了。好，我我把那个画面切给各位老师。真的是新版老师，方便老师，方便。 哦，你们可以先看这个，我就先不要切，好不好？啊，因为我我把画面切了以后，你们的滑鼠就就没有用了，就是我的画面。好，可以先看这样哈，这样看清楚吗？哈，这是旧版，这样看清楚吗？可以吗？哈，这样可以哈。好，这是我们旧版，我们旧版的画面嘛，哈，我们旧版画面我。 我们那时候有把系统公告放在这里，然后有有摆一些呃使用者的呃交流原地，这样好，就是这样的方式。那么新版的在这里，在这里有没有看到？在这里摆在最上面这个，这个是一个连接，好，这样这样可以看到哈。好，我点下去，我们就到了一个新版的画面。 它的画面你看起来，肉眼看起来就是完全不同哈。好，然后它就会有呃网那个网网站公告，因为我们呃上学期开始呃就把这个呃模 model 的一些推广的业务是由教发中心在负责，所以网站公告就由教发中心他们直接直接去去放放置这些网站公告。然后你要登录你的账号。 一样。哎，今天有发给各位上课的账号密码啊，那个账号密码就是让你在上课期间，你可以玩，不会玩坏，不会玩坏你自己的那个课程，因为你的账号密码还没有申请课程嘛，所以我们今天是给各位一个，呃，就是你上课用的。好，这样子进来了以后，我进我的，你进你的啊。 你只要登入成功，这个右上角就会有你的名字跟你的呃大头照好，那这在旧版的时候，我们有也有也有建议过老师，就是学生的大头照，因为我我看有些老师有来上过旧的，也是有些老师有学生的大头照，要求他放正面大。你如果没有要求，大一新生有请 T A 要注意，大一新生都放。 没有看 F B，他没有给你放只猫放只狗就不错。他讲，你根本不知道他是男的女的，也不知道长相。那这样的老师就没有办法透过这个，比如讨论区或交作业，可以由由照片来认得学生。其实我跟你讲，你不放大头照，老师都不见得认。年轻人都长一样。我儿子毕业典礼，我去学校，我找不到哪个是我儿子，因为他们都穿同样的学士服，我就通通长一个样子。所以尽量放近照。 有有的学生放的在绿山上面的，八近都看不到。好，那这个因因为以前也有老师跟我们反映，说哎呀，这个汪组长，这个学生的照片我都看不到，你们可不可以把那个照片放大？可以，我们技术上可以做到，可是我们不会这样做，为什么？那如果放大头照多难看。好，所以我们就前面二年级以上的学生，大部分老师都有录制，因为。 他只要修一门，老师那个老师有来上过演习，那个老师有要求，其他全部老师看到都是大头照，所以只有一年级的新生还没有放照片，没有放照片也是不好。为什么？因为你在这上面互动，我们老师大部分呃很多老师是教大班级，八十个人、一百六十个人，你你想看老师在那个短短的课堂时间，他是没有办法认得每一位同学。 那如果你放了照片，在这个平台上面，就会延续老师跟学生的一个互动，好，他会更清楚是哪位同学学习上有什么，嗯，需要他在个别辅导的，他老师会立刻会知道，所以这个大大头照要放清楚。好，下头就有我的课程，那么老师你申请了课，下头就会有你的课程，学生呢，你老师开了课以后，学生。 进来就会有他的参与课程。好，现在有一个老问题来问一下：我是大一新生，我我这学期在师大修了四门课，可是我进入了平台，我只看到一门课是刘祥林老师的课，为什么我看不到其他三门课？在这平台上面，我只看到刘祥林老师课，可是我修了好多人。对，对这个问题。 现在听起来就很可笑，很多学生问，这是第一个问题，很多学生问，啊，尤其是新进的那个学生是有志青年，他要在上面用功读书，结果老师没有开课，这第一个。第二个呢，就是我等一下接下来会讲，呃，操作上的重点是找作业，就做用平台就找作业讨论区嘛，那它有不同的方式，一适用在不同的老师的教学需求上面。好，这下子。 又问题又来了，我现在修了四门老师的课嘛，这四门老师是教不同的课程，而且不同的教学方法，所以他们可能挑选的机制是不一样的。比如说，讨论区有可以学生可以新增主题的是一种方式，有一种是不能新增主题的，学生又会来问了，啊，坏掉了，为什么刘老师的课我可以新增主题，黄老师的课我不能新增主题，这样知道吗？ 所以老师，你要知道，当你的学生不是只有修你的课，所以你如果要弄什么机制，要在版面上告诉学生嘛，因为你不见得有教学助理啊，那你要告诉学生。所以这个等一下我都会跟老师讲提醒说，这个新版在哪些方面，这方面做的就比较友善啊。好，那现在我们进入了课程。 假设你跟我一样，就是跟学校申请的，哎，我们可以自动开课哦，一样哦，就跟那个，就跟那个旧版的一样，我们都做好了自动开课机制。怎么样自动开课呢？就是旧版跟新版都一样哈，我们这旧版新版都一样，就是老师，因为我们师大的老师已经用到一个蛮成熟的状态，哦，八成老师都有使用了嘛，所以你不需要再来跟我们申请，你直接点进去，用你账号密码点进去。 你今今这个学期在学校开了八门课，这八门课都会列在上面，然后你勾，你想开哪一门在平台上面，大家了解吗？哈，那如果是还是因为有的老师没有来，是要靠教学助理，教学助理就不能自行开课，自行自老师叫自行嘛，那教学助理还是用线上申请，啊，点进去写说呃我要开哪一门课，我的老师是谁，然后。 我是谁？教学助理的学号，因为你是属于学生身份，那你要写出来。我的我是什么人？是当教学助理，教学助理的权限等同老师。在旧版里面，哈，要要做这样。最差的方式是用 email 方式申请。那现在我比较不建议用 email 方式申请，因为我们现在的呃推广维护是交给教化中心。 你用 email 申请，他们一样会面临到我们从前的状况，就是那个雪片般飞来的 email，难免会遗漏，难免会遗漏某一个老师要开课的讯息，人人操作嘛，啊，那你用线上线上申请有个好处，它是进入资料库，那么就不会遗漏掉。我们因为那个 email 除了要申请开课，尤其在那个开学之初。 除了申请开课之外，刚才那些学生白目的问题都是用 email 在问的，所以那个 email 里面非常多老师啊、学生都都都在问问题，所以不要混在那个 email 服务信箱，虽然那个服务信箱仍然存在，好，所以开课我觉得可以用线上开课跟自行开课。好，那你你申请完以后就有你一门课嘛，啊，那你如果是申请国文一，那现在这边就有国文一。 那我现在申请的叫做认识新版教学风哈，这这是我的特名。好，那我就选了进去。那今天呢，你们的账号会有两种角色，一个是我这门课的学生角色，那你就会看得到我放上来的一些教材。我的教材是从旧版转过来，再重新做调整。我为什么要做调整？我就要知道旧版转过来会会产生什么样不磨合。 你想想看，你从一个国民住宅搬到豪宅，你的家当摆过去，你会同样的摆法吗？不是，不是同样的摆法。那我为什么要说我们原来的是国民住宅，新的是豪宅？这个就是跟原来我们讲 B B Brand Bold 是豪宅一样，Brand Bold 那时候花几百万去租的那个软体，一样有个人空间。好，那我我常举例那个什么什么什么什么什么根的那个啤酒广告啊。 要有一个广告这样子，那个女生一打开门，哇，那衣物间，哇，全部的衣服，然后就听到男生，哇，哇，全部都啤酒。那就是个人可以把他的东西放在个人的空间，那是豪宅。什么叫国民住宅？三房两厅，客厅放客厅东西，厕所放厕所东西，厨房放厨房的东西，你要把东西归位啊。那所以我们从旧版搬到新版来的时候。 在旧版上面，你也可以做课程的复制，对不对？啊，你的你上上学年开的课，你到下学年就把把那教材搬过来，那个那个在同一个国民住宅搬家，那叫做移转，明白哈？那就是汇入，知道吗？在旧版的时候，我们有教过怎么汇入，就是假如你都是在旧版做课程的复制，你在你新开新年度开的课程。 去选旧课程，汇入进来，汇入有一个指令叫汇入，好，新的教学团队，你可以帮老师把课程汇入进来。汇什么东西呢？他带过来的就是老师的教材，包括老师出的作业或讨论区区，有没有学生的资料？没有，这点很重要，没有。为什么旧的课程是旧的选课学生，选课的学生的学号在旧的课程里。 你搬到新的课程，你的新的课程绝对没有旧课程的学生学号，那个是连接不上的，所以没有把他在讨论区或他交的作业交过来，是一个全新的装潢，把你的装潢教材的摆好，然后我们把教务处新的学生放在你的新课程里面，这样。好，那现在我们面临到什么？就是假设你用新版，你觉得？ 熟悉了，满意了，可以上手了。那你当然就要开始想要把旧的课程、旧版的课程带过来，可以用的教材先带过来。带过来，你你现在有个概念哦。你教材带过来会放哪里？放在课程里，因为你要你要符合你旧版的格局嘛。你旧版的教材是放在课程里，所以你带过去会放在新版的课程里面，会不会跑到你的个人空间？ 不会，对，这个是第一个要调整的地方嘛啊。可是我们至少可以先搬，为什么？因为早我就说刚开始用任何的新的软体，教学助理是很重要的角色，老师都会教教学理办，对吧？好，那你就可以这样办，那就不是用汇入，因为你现在是跨，国民住宅到豪宅，你要干嘛？你要打包嘛。所以在旧版上面，你要选备份。 备份哈，要打包。这个讲义里面有啊，备份打包，备份到新版上面。哎，什么？还原对。我们还有还有一个一个问题，就是我们旧版的时候，因为我们师大有做了很多编修，就在那个语词方面、用词啊、用词方面，让我们师大老师非常的，嗯。 不能说挑剔，可是呢，可是我我到过好多学校，发现也只有我们师大老师会这样要求。我举个例，在旧版里面不是有档案有个目录嘛？那个目录原来的字叫做副目录、子目录，人家全亚洲都是这样用，我们师大老师说不行，这样子这样子不符合两性平权啊，不会叫副目录叫子目录，所以我们就改叫做第一层目录、第二层。 我没有做过修改。那现在现在因为是呃这个新版的试用期，我们目前是全面开放，就是让老师去体验一下这个新版的一个，所以我们没有去改那个用词。为什么不贸然去改用词？因为它那一个用词会在很多地方都会用到。啊，那我们现在目前是不改。可是呢，我我前几天也有发现，这样子撑不了多久。 等到那个师大，那个尤其是本部的老师，女老师出现，她又会有问题。因为呢，我那天发现说，我们常常在设定的时候有那个 default 嘛，default 我们叫什么叫初值嘛，啊，它这个平台上面叫做继承，叫继承。那再来出一个父子继承，那就完蛋，这一定要，改，一定要改。我可以起，我可以预期得到啊。好，那你现在呢？ 到了一个新的课程开出来，跟旧版一样，不会有像我这样子。我这是装潢过的，我这是样品屋，样品屋窗帘啊、床罩啊什么都帮你放好了，看起来不错。我是给你看的样品屋，你会拿到一个什么草胚屋吗？啊，那他会给你送一个什么？跟旧版一样，旧版送你一个什么？公布栏，知道吗？在旧版上面你升级一个课程，你会有个公布栏，那个公布栏我称为司令台。 就是老师可以在上面跟 T A 啊，老师等同 T A 在上面抛抛消息的时候，会 E-mail 给全班的同学，同学能不能回嘴？不行。他的机制，他长样长相是讨论区，可是那个讨论区就是同学不能回嘴，所以那叫司令台。那个司令台就非常好用。那个老师，如果你不放教材、不出作业、不出讨论区，我都建议你来开一门课，光那个司令台都好用。 你你平常叫班代通知学生，学生都说 email 没有收到，电话没收到，什么没收到，不用，老师你也不要自己寄 email 给学生，为什么？他一样没讲没收到，我老我的我的什么老师你是不是打错字母啦？我的 email 爆掉了，因为老师通知学生准没好事。那你要怎样？你就用这个司令台，你剖，你说明天给我交作业，假设了哈，或者明天放假我要延到什么时候？呃，老师要出国，那你们还是。 仍然要讲作业之类的，你在公布栏，TA 也可以帮老师偷，偷完以后，那个那个会 email 给同学。同学说，在这个设定上面不订阅上有没有？我们现在很多软体是不不订阅，不订阅就不会通知，那个对司令讲台讲没有用。不管你订不订阅，学生一定要手稿司令台上面发号的东西，非常多好。 学生收到 email 没有？他没有收到有没有关系？没有关系。我们来上公布栏看，几号 ta 有帮忙拖或者老师有拖过什么？你不上，你没有收到 email，你至少要上平台来看老师讲的话嘛？啊，所以这一点很好用。好，那你虽开个新课，你只有公布栏。那你要第一个做什么？这跟旧课程一样啊，因为因为有些新进老师，你可能还是在旧课程上面要申请开课，是步骤一样的。 第一个要做课程设定，因为你空空空空的一个呃一个空间，你要做什么？要做隔间嘛。你拿到一个空房子要做隔间。好，在哪里有课程设定？在这里，在这里课程管理，我我我我我抛一下。我们之前这个里面没有公布栏，只有新闻版区。对，就是公布栏。 就公布栏，这个这个就是我刚才讲的，就是很多语句没有改过来。我两个为什么都有？我公布栏是旧版过来的。哦，好，我很感谢你有问这个问题。做前排是对的。 <laughs> 我从旧版的客人过来，我会把公布栏带过来。可是新版的他送了送新闻讨论区，其实我对这个字眼也有点。 你不准学生讨论，你干嘛说跟告诉人家说可以讨论？马上学生就会来问说，那个老师在新闻讨论区发布了一则新闻啊，我为什么不能讨论？平台坏掉了，对不对？学生就第一个质疑嘛哈，所以这个这个部分将来也可以做调整。好，那我我我广播哈，我广播给你们看，因为我看有的老师嗯不容易，有没有？ 还是老师拿到了课程空间，第一件事就要做课程设定。好，在这里课程设定，它它新版的图，你图示你看看几次，你等一下就知道，长得像那个齿轮的，就是就是编辑，好，可以让你编辑的，那我们点进去。好，第一个，你现在开国文一对不对？这个。 这个课程的名称一定跟教务处的名称长一样，可是你的国文课不是有开在教育学院、开在文学院、开在理学院？那我们人不是电脑啊？那老师就就昏了嘛，对不对？通通国一、国二都摆在版面上，我到底要哪一个课？所以呢，课程的全名我们有开放让老师可以修改，可是我不是要你把它全部改掉哦。你国文一如果改掉了，学生根本不知道他是修的是他的课。 因为就学生来讲，他不会看到三门国文一，只有老师你会看到三门国文一嘛。我是理学院学生，我只看到一个国文一嘛。可是他改掉了以后，他会不认得。所以你建议你们做什么呢？在后面破弧、破弧底、破弧纹，那是给你给你看的，这样做区别哈。全文不要改掉。第二个呢，课程课程的这个简称，这是他新给的一个栏位。 啊，那旧版上面也有这个栏位，可是我把它关起来了，为什么？因为我们要放课程代码，我们总要有一个地方，课程代码是跟教务处做互通的。新版呢，我发现它有课程代码这个栏位，好，我这个地方是课程代码，这个错了，最好是写课程代码啊。那我就可以给它简称，这个简称你可以，你可以取。 这用来做什么？等一下会给你们看。你的版面的旁边，就是等一下那个版面的旁边会有这里，这里有没有看到没有？这个版面啊，就是有你这个课程的简称，因为我不知道每个老师取名字不太一样哦。好，我举例哈，我们现在那个摩克斯，我就要。 开了四门慕课时，就是说，哎呀，欢迎社会大众啊，来修我们四大慕课时人数不够，然后我就就要告诉告诉大家，我们学校有开了一门叫做，哎，艺术鉴赏与视当代艺术鉴赏与视觉文化，当代艺术与视觉文化鉴赏，对，是一门很红的课，是一门拍的很好的课，是一门应该要去宣广的课，可是你看。 当代艺术与视觉文化鉴赏，你你去跟不熟悉的人去讲这门课的时候，他能记得几个字？最多六个字。所以后来我有建议教他队，就我们摩克斯的课就是简称六个字，在一个版面上就看到六个字就好了。你的课程全全名那就在啊，所以我们后来取名叫做台湾当代艺哦，对，他有个台湾还不止那个台湾当代艺术，所以我我们就取六个字。 类似这样子，就是说，你让让这个，因为平台上面不是大家能够面对面互互动的，有些有些记忆也要让使用者能够方便，这时候就可以取一个呃简称，建议六个字啊。那哈哈还好这上面不放。 <laughs> 然后呢，课程那边这个这个都是教务处过来。好，再来。 我们帮你灌这个课程的时候，你当你一申请完灌的时候，我们会灌开学开学日期，不会让你使用。可是有的老师，他是要先先熟悉嘛，他不要放放给学生嘛。那么我们也会把这个修修课学生放进来。那你不要担心，你是怎样？就说你整个课程不要让学生看到，你在这边改日期呀。啊。 那你某一个教材不要让学生看到，等一下我到版面上告诉你啊，那个某个教材给他隐藏了，所以都可以做到，好，那那你你可以就是说你可以练习，就是学生资料进来，你可以看看，哎，学生资料可以怎么操作，或者分组，那都需要学生的。抱歉，我插一下，那如果说现在学生上登录以后，他也是要按者按就。 老师，老师，你现在如果申请新版，学生是可以上上新版。我们开始的时候一进版，那你说我们开始，到到什么现在可以了。开始都进来。那那会不会说啊？抱歉，那会不会说学生登录新版，然后没有看到这些课，他就觉得以为这个还在用？对啊。老师要告诉他上新版。就学生说旧版，现在用旧版。对，嗯。 老师这个问题非常好，我们要以学生角度来想。我现在修学校四门课，还不止嘞。大一学生好像修八门课啊什么的，八门课有两个老师是用新版，有六个老师用旧版，啊，然后用旧版来用你的课程，啊，那个那个学生要要跑来跑去嘛，要跑来跑去这样，所以所以老师可以斟酌。可是有些研究所的课，或者有些有些老师会把那个呃。 硕士班、博士班的论文讨论啊，什么这种，哎，我我我觉得可以，你可以先自己先熟悉呃新版的操作，类似这样。我们不会定那个旧版说。嗯，我们当然很希望老师很快速的转到新版，可是呢，这个跟使用者，就说我，我为什么今天还会来来这个，嗯，交发中心找我来讲，我会愿意，因为原来我们在推旧版的时候。 我们有帮老师想了很多机制，而且对老师有学生有些承诺。好，我我们就是让老师好用、方便用。就像那时候，我记得刚推广的时候，我们四大老师很多都说：“哦，汪耀华，你那时候说钉钉很好用，说那个 Benz 车买买到校园叫我们用。啊，我们现在好不容易上手了，你现在又换不懂，你会不会下次又换了？”老师会有这样，因为老师要熟悉一个工具，然后要把那个教学的心得放在上面，其实是需要给。 给老师造成很大的一个负担嘛，好这样子。啊，所以可是没有办法，时代在变啊。所以好佳在现在 m o o d l 这个字没有换啊，至少我可以告诉那些老师说，我们学校没有没有真的没有随便换平台，而且我觉得不会换，m o o d l 是免费的嘛。P P 是几百万嘛，对不对？所以免费东西可以撑很久，可是免费东西它也要因应时代，所以它要改版啊。好，所以有有的老师。 真的是在旧版上面有用出一些教学心得，我也很希望呃能够转换到呃新版上面继续继续告诉我们教学心得。像蒋宗泽老师，他之前根本没有上研习，可是我听他去那个什么名师发表的精进精进课程，哇，我就觉得很棒，因为就是可以把教学的一个新的方法用在平台上面。 我们需要需要这种资讯，然后再传播给其他的老师一样。好，那我们回来就说，你你可以不用不用呃，你可以打日期，然后这个编码目前我们也是开放，不要去改，不要去改，千万不要去改，这个一定要记下来。你改了会有什么后果？学生不会不会不会跟教育系统同步了，你知道吗？开学的时候那个加退学。 那是一个学生异异动的那个狂乱期，那个学生呼三分之二不见了，三分之一进来又又呼不见了，因为现在加推选不需要经过老师同意啊，哈，他他可以他可以呃，他可以很快速的做决定要不要参加，尤其我们社老师非常的认真，在第一堂课就开始讲说他他要教什么，跟教什么作业，跟怎么评量，那学生就改变心意。 后来去第二个老师也差不多，又回到第一个老师还是老，所以会这样子。所以在旧版的时候呢，我们就会面临到说，学生护出去，在护进来的时候，他原来的他可能上了一个礼拜，当他护进来之时候，他原来的学习资料要不要保存？好，所以我们那时候就采取说，护出去的时候，只有在休课名单上不见这个学生，可是他的东西我们是保留的。 因为我们已经很了解，他会呼在跑跑回来，好，可是他呼跑回来时候是什么时候呢？可能是两个礼拜以后，我们师大老师两个礼拜后都开始出作业了，所以他回来的时候是非常的焦急，会非常的要赶快交作业，他就常常会跟我们讲说，就那个义妹啊，以后以后交完东西就知道，就会说，为什么我我选的课加选了刘老师的课，平台上没有。 在第二个问题啊，为什么选择刘老师课平台上看不到？来，好问。很多学生问啊，我今天加选了，我今天加选了刘老师课，那刘老师要我交作业，为什么看不到？对，我们的更新怕影响到我们主题的效能，因为开那么多那么多东西要更新要备份，我们都会采取半夜，半夜做。 我们不会不会在你们使用的时候一直在同步就会慢嘛，所以就要怎么跟学生讲，就是不要在这里叫，回家睡一觉，就就就会进来了，就要过夜啊，要过夜。所以这个编号绝对不要改，绝对不要改，好，好，那课程课程摘要你可以放。好，这个新版呢，它它也它的机制也也变得很好，就是反正呢，它现在都随时会让你可以。 夹夹带档案，这个在旧版的时候，你做一个课程设定，其实没有，就对这课程的说明有有说明，可是没有档案的说明。它这里可以，啊，它可以让你附附档案，附档案上来。好，再来新版呢，你可以看到，等一下所有的画面都一样。你如果要放档案，你除了用旧的方式去点那个目录，找到找找到你的电脑上，你还有个新的。 就是用完，用脱衣的，啊，这个这个这是算是新版的花招，啊。那我我们来表演一下上上一次，有是老师会皱眉头，我们来表演一下，什么叫脱衣呢？比如说这里有一个档 o k 啊，这里有个档，那你也可以开你的你自己的目录，找到一个你的目录区嘛，哈，然后呢，又。 按着滑哦，点着按着滑索哈，来提一口，提一口蒸汽了哈，走掉走掉，扣过来，然后放掉，够了，还有，好，这个是。 个连接了，它不是一个整档案啊。好，就这样，就这样吧。哦，有上上一上一批次有老师看到这里，他就决定要用。好，这样啊，不错嘛哈。好，那你课程可能就是任何地方，我等一下就不讲了。就是只要档案上传，它都是同样的。新版有个好处，我觉得它是有一个很大的 team 在做改写，它的它的使用机制是一样。旧版我已经有介绍，是赵五王六十个。 和谐的，所以有的有的界面是用这个操作方法，有界面用那个操作方法。可是我们那个黑暗期度过来了哈，也用这么久了。那新版的统一统一的操作方式啊。王老师，请问这个。台湾的最大容量这边是两 GB。吓死我。呃，比以前的旧版三十 MB 大。学生也是这样子，上传他的这些作业也要两 GB。我我跟。 我讲说新版我们是用草推菇，非常原始风貌给各位看啊。那可是当你要买房子的时候，可能会会改变的，会改变啊。那旧版其实也是也是可以两居，也是很大容量，只是我们把它呃调整。为什么？因为大家的家当摆上来，尤其在新使用的人，都会把垃圾放上来啊。所以那时候我们旧版是呃每一个课程。 因为课程为主体嘛，课程三十 mega 就是你要上传东西。可是我们有些老师呢，他教，呃，比如说视觉视觉的课程，他会要学生教一个语音，教一个什么，那可以跟我们讲，我们再扩大，这样子可以针对特殊的需求做扩大。好，那那那三十 mega 呢，其实就很棒，为什么？比一 m a i l 好，一 m a i l 你只能传十 mega，十 mega 以后就就不能传了，所以。